Tämä salkku on musta. Musta sähköpistoke. Tämä sähköpistoke on musta. Musta kissa. Tämä kissa on musta. Vaalean vihreä. Tämä on vaaleanvihreä väri. Vaaleanvihreä sammakko. Tämä sammakko on vaaleanvihreä. Vaaleanvihreä päärynä. Tämä päärynä on vaaleanvihreä. Vaaleanvihreät rypäleet. Nämä rypäleet ovat vaalean vihreitä. Tumman vihreä. Tämä on tumman vihreä väri. Tumman vihreä USB-muistitikku. Tämä USB-muistitikku on tumman vihreä. tummanvihreä tausta. Tämä tausta on tummanvihreä. Kyyhkynen on valkoinen. Saudi-Arabian lippu. Saudi-Arabian lippu on tumman vihreä. Vaalean ruskea. Tämä on vaaleanruskea väri. Vaaleanruskea koirankoppi. Tämä koirankoppi on vaaleanruskea. Tausta on valkoinen. Vaaleanruskea linja-auto. Tämä linja-auto on vaaleanruskea. tausta on tummansininen. Vaaleanruskea kettu. Tämä kettu on vaaleanruskea. Ruskea. Tämä on ruskea väri. Ruskea pölynimuri. Tämä pölynimuri on ruskea. Ruskea orava. Tämä orava on ruskea. Ruskea paketti. Tämä paketti on ruskea. ruskea. Tämä on tummaruskea väri. Tummaruskea kukkaro. Tämä kukkaro on tummaruskea. Tummaruskea lintu. Tämä lintu on tummaruskea. Tummaruskea hevonen. Tämä hevonen on tummanruskea. Vaalean harmaa. Tämä on vaalean harmaa väri. Vaalean harmaa aasi. Tämä aasi on vaalean harmaa. Vaalean harmaa talo. Tämä talo on vaalean harmaa. Vaalean harmaa hiiri. Tämä hiiri on vaalean harmaa. Harmaa. Tämä on harmaa väri. Harmaa pöytä. Tämä pöytä on harmaa. Harmaa valokatkaisija. Tämä valokatkaisija on harmaa. Harmaa tulostin. Tämä tulostin on harmaa. Tumman harmaa. Tämä on tummanharmaa väri. Tummanharmaa sateenvarjo. Tämä sateenvarjo on tummanharmaa. Tummanharmaa lierihattu. Tämä lierihattu on tummanharmaa. Tummanharmaa asuste. Tämä asuste on tumman harmaa. Metsästäjän asuste on tumman harmaa.